rapaziada. Mano, né? ainda não terminei esse chalé aqui, rapaziada. Quer dizer, terminei mais ou menos. Olha lá, Era pra ter terminado, mas até hoje não terminei. É, falta o telhado aqui, falta um monte de coisa. Mas bom, rapaziada, hoje, hoje o vídeo não é sobre o chalé. É sobre sim, vocês viram no título, vindo na tabineira também. É sobre o castelo aí, um mini castelo que eu fiz, mano. Eu já tinha feito. Eu não vou virar pra trás, porque <laughs> senão eu vou mostrar o castelo, vou acabar com a, com a graça do vídeo. Rapaziada, é... eu fiz um castelo num outro mundo, que era nesse mesmo mundo, só que eu acabei perdendo a, a cidade, tá ligado? Então, eu fiz um... Não, na verdade era é no outro mundo. Era um castelo bem maior. Esse daí é um castelo bem menor, porém com mais detalhe dentro, tá ligado? Então, ficou bem da hora. Segue o steak aí, deixa o like, não esquece do like aí. A rapaziada tava querendo Minecraft aí. Mano, um coração ali do nada. Mas é isso aí, fui! wondering how to make a play all night Looking your way from out of sight Thinking I should ask if you're doing alright You weren't easy, so hard to ignore Pull up on your right Ask what you're drinking, ask what you like Said you look good in the dim bar light So damn cheesy Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked So out of my league body was so magnetic Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail You told me that you've been waiting for Somebody like me sent to me Well, they told me I didn't stand a chance, yeah Things value, had you at a glance, yeah But nobody ever asked if you could dance, yeah Well, the only one who did that was somebody like me When you asked my name, I panicked So out of my league And your body was so magnetic Before I knew it, we talked And I think about you, a cocktail You told me that you've been waiting For somebody, somebody like anybody like me like me Wondering how to make a play all night Slipping your way from out of sight Thinking I should ask if you're doing alright You weren't easy, so hard to ignore Pull up on your right Ask what you're drinking, ask what you like Said you look good in the dim bar light So damn cheesy Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked So out of my league body was so magnetic Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail You told me that you've been waiting for Somebody like me you had a glance, yeah But nobody ever asked if you could dance, yeah Well, the only one who did that was somebody like me When you asked my name, I panicked So out of my league And your body was so magnetic Before I knew it, we talked And I think about you, a cocktail You told me that you'd been waiting For somebody, somebody like me from out of sight Thinking I should ask if you're doing alright You weren't easy, so hard to ignore Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like Said you look good in the dim bar light So damn cheesy, Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league body was so magnetic Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail You told me that you've been waiting for Somebody like me so pretty's what they said to me Yeah, that's what they said to me Well, they told me I didn't stand a chance, yeah Things value, had you at a glance, yeah But nobody ever asked if you could dance, yeah Well, only one who did that was somebody like me When you asked my name, I panicked So out of my league And your body was so magnetic Before I knew it, we talked and I bought you A cocktail You told me that you've been waiting For somebody, somebody like me You told me that you've been waiting wondering how to make a play all night Looking your way from out of sight Thinking I should ask if you're doing alright Bom, rapaziada, esse foi, esse daí foi o castelo, mini castelo aí, mano. Só pra fechar aqui o bagulho aqui que tava faltando, tá ligado? Ele tem que botar umas graminhas aqui, pá, pra ficar bonitinho. Arrumar também a estrada que eu não fiz ainda. Mano, me dá uma dica aqui, rapaziada. O que, que eu posso fazer aqui, mano? Aqui, beleza, tem a parada, da, eu posso ter a entrada aqui da, da fazenda aqui. Mas essa, essa área aqui tá de, desocupada, tá ligado? E aqui também dá pra fazer um bagulhozinho aqui da hora também, mano. Aqui não, aqui não dá pra fazer nada. É, mano, daqui a pouco eu vou ter que expandir o bagulho, tá ligado? Aqui dá pra fazer, aqui também dá pra fazer aqui nesse quadrado aqui. Eu achei, comentei que vocês possam, que eu posso fazer. Mano, tava pensando em fazer aqui, ó, rapaziada. Olha como ficou detalhado. Bagulho mais ou menos, tá ligado? Com um mini castelo Vou fazer aqui o portal do Nether, mano. Ficaria da hora também, mano. E... Será que esse tamanho aqui já dá, mano? Deixa eu ver. Ah, mano, esqueci o bagulho aqui. sabe que eu tô com o bagulho aqui? Eu já peguei aqui o... o a o bloco aqui ia pra fazer mano. Tamanho aqui ia dar, né? Pra esquerda. mano. Portalzinho. Eu só vou fazer aqui maior, mano. Completar aqui, tá ligado? Senão fica... Fica feio o bagulho. Mano, será que eu deixo mais alto, mano? Ficou da hora, ficou da hora, ficou da hora. Aqui só... Mano, ficou da hora, rapaziada. Ficou da hora. Ô, ô, ô. Ah, não, não, não. Mas será que eu cresço ele mais ou deixo ele assim, rapaziada? Assim ficou até que legal, tá ligado? Um bagulho mais. Um restaurante. Pô, um restaurante é louco aqui, mano. Já tô pensando no bagulho. Eu achei eu fazer um restaurante meio cabreiro, assim, tá ligado? Meio sinistro. Comenta aí. É isso aí, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo aí. Vídeo Minecraft aí, faz tempo que não trago. Quero voltar com as séries aí de Minecraft. Tem o Subway, McDonald's, Museu dos Inscritos. Comenta aí também pra você estar tá dentro desse museu. Carazinho, estádio do basquete. É, mano, tem que fazer um estádio de futebol também, né? Dá pra fazer lá atrás. Fazer atrás, hein, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Esse foi o Castelo aí, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. Fui!